1, 2, 3. Hij loopt. Oké. dit is Pee Pee Rockers. Bum bum pum. En we ook zingt dat dat en dat dat is jouw naam is? Johan Hendrik Maai. Dat weet kan nou niet veranderen. En dus gaat You hear, the back, down en, en zal een keer doorheen antwoorden, mijn, mijn, mijn, me, me. We gaan, we gaan zo, zingen. zingen. We gaan zo, zo zingen. Oh, jongen, heb ik nog. Ja, ja. Geloof, geloof. Ja, ja. Get it started. Daar komt de beat. dream. dream. Oh, yeah, I must must dream, dream. Must must dream, dream. Time, time, yeah, yeah. I'm really dream, dream. Now I know, I know, Mix it up. Mix it up. Uh, what you doing here? Exact. Exact. two, you. said Dat past, past hier nog bij. Ja, okay, dat is de laatste, laatste ontmoeting of Hij lag op dat naam is zelf gewoon en gaf van mijn boek. En, en ze is een mooi, mooi boek en voor in mijn, mijn hand. En het boek heet Hans Bauma. Het boek was van Hans Bauma. En het wetenschap is gelegd hebben. En ik heb voorin geschreven dit. Deze let op, let op. Dat is voor jou als jij met die gedachte zit. Om dat te doen. Voor jou. Hoe leeg heb je bestaan? Laat het toch niet gaan. Denk, Denk niet, het is, niet van, mij. Nee, jij, jij er ook, bij. En, en, daarom, en, ik zou ik zeggen, stel, jij nou, nog niet overtuigd dat jullie dat goed moeten doen, aan de missing.